सपना दिखाया जगाया मुझे रातों में दबी दबी सांसों में खुशबू ले आया कभी जो न थी राहों में ऐसा मेरा दिल कभी ना था जैसा ये हो गया करामात तेरी है ये बस एक बार तुमको देखने को तरसूं मंगरू ना कहना मेरा मैं तो बस एक बार तुमको देखने को तरसूं कहता है दिल ये मेरा कुछ बारिश यहाँ आधे आधे भीगे दोनों हो भी अपनी कुछ ख्वाहिश रिहा ऐसा मेरा दिल कभी ना था हैरान बेवजह सौगात तेरी है ये बस एक बार तुमको देखने को तरसूं कहता है दिल ये मेरा हाँ बस एक बार तुमको देखने को तरसूं कहता है दिल ये मेरा बैठे बैठे सोच तुमको दो के बुनती कहानियाँ हंसते हंसते बातें करते एक दूजे से ख्वाबों के दरमिया ऐसा मेरा दिल कभी ना था इस बार हो गया खुराफात तेरी है ये मेरी बस एक बार तुमको देख मैं को तरसूं जीता है दिल ये मेरा हाँ बस एक बार तुमको देखने को तरसू कहना मेरा मैं तो बस एक बार तुमको देखने को तरसू कहता है दिल